Nu tänkte jag gå igenom hur man gör för att uppdatera firmware i en Cornell-router. Och eh, på vår hemsida så hittar du under support, mjukvaror och firmware. Så har du alla firmwares till de här routrarna. Och eh, du har säkert en högre version på firmware när du ska göra det här, men när jag spelar in den här filmen så har vi version 6.0.0 som är den firmware som gäller. Så jag letar mig rätt, ner till rätt router. Jag har en LR77 V2 och jag hämtar hem firmware ifrån vår hemsida. Så då har jag hämtat hem den här filen och det jag nu måste göra är att packa upp filen. Den är zippad och då får jag en mapp på mitt skrivbord. När jag packat upp filen växlar jag över till router och väljer Update firmware och här kan jag då välja att eh, hämta den filen som heter LR77 och sen välja Update. Och här kan vi då se medan firmwaren uppdateras Och då får vi upp rutan Reboot in Progress och eh, när routern har eh, botat om så kan man då klicka på Continue here. Och då loggar vi in igen med samma användarnamn och lösenord som vi tidigare har angett. Och om vi går in under Update Firmware så ser vi firmwareversion 6.0.0 som var den som vi installerade. Krångligare än så är det inte att uppdatera Firmware på den här routern.